Здравствуйте! Меня зовут Наталья Сенатская. Я владелец двух преуспевающих бизнесов в Молдове. Руковожу уже 17 лет. Моим успешным действием является непрерывное обучение и улучшение личности. Я обучалась у самых известных бизнес-тренеров и консультантов из России, Дании, Америки. лично для меня, как владельца бизнеса, самым полезным, изменившим мою жизнь, было прохождение программы «Усилитель мощности руководителя». Уже несколько лет Эту программу в Молдове предоставляю я. Это профессиональный тренинг только для владельцев и первых лиц бизнеса, который возвращаем им утраченное за годы бизнеса ощущение драйва и счастья от работы, острое ощущение духа игры. Помните, какой был мир, когда вы только начинали бизнес? Он был другим. Каждая ваша победа была пьянящей. Правда? А потом это чувство постепенно притупилось. Одна из основных целей этого мощного тренинга – это возрождение у руководителя ощущения былого драйва. Многие бизнесмены испытывают удовлетворенность, но не счастье, а между этими понятиями огромная разница. Я знаю это из собственного опыта. Вы, руководители, очень ценные и полезные люди для общества. На вас держится вся экономика страны. Поэтому это ваш долг быть всегда в хорошей форме и использовать свою мощь в полной мере. Но сколько времени вы уделяете себе, своему личностному росту? Мы можем очень многое, на самом деле нет границ. Все рамки мы себе устанавливаем сами. Проблем в бизнесе бывает много, ведь бизнес – это игра, а без барьеров тоже неинтересно. интересно. У нас тоже было много проблем. Неэффективные сотрудники, недобросовестная конкуренция, налоговые проверки, отсутствие спроса, кризис, нестабильный валютный курс. Во всем этом очень важно увидеть истинную причину и знать правильные инструменты, которые помогут решить проблему и применять их в правильной последовательности. Усилитель мощности руководителя – это тренинг высокой эффективности, что можно видеть из отзывов. Вот, например, один руководитель после завершения программы написал. Это похоже, представьте, что вы гонщик на очень мощной машине, но вы потеряли трассу. Вы едете по лесу среди различных препятствий, об которые периодически повреждаете машину. Вы способны, поэтому едете достаточно быстро, только не знаете куда. И когда понимаете это, то вам становится не по себе. И вдруг вас поднимают, возвращают на трассу, приводят в порядок вас и вашу машину, форсируют двигатель, заправляют полный бак, протирают стекло и дают точную карту. А потом спрашивают, вы готовы начать? Тогда вперед! Вот с чем это можно сравнить. Вы спросите меня, какой будет конечный результат после завершения этой программы? Что я получу от этого? Исходя из истории успеха и благодарности людей, прошедших программу, мы можем гарантировать, что вы станете – руководителем, имеющим новые инструменты для устранения проблем с человеческим фактором в бизнесе и жизни, которые вы сможете с легкостью применять каждый день. Человеком с возрожденными целями, что позволяет привести в гармонию всю его жизнь, увеличившим личную эффективность и стабильно находящимся в лучшем эмоциональном состоянии, чем до программы. Более гармоничная личность, а также процветающим и преуспевающим руководителем – постоянно расширяющим свой бизнес. И будьте готовы к чудесам. Они начнут происходить в вашей личной жизни и в бизнесе. Единственная претензия людей, проходящих программу «Усилитель мощности руководителя», выражается в том, что не узнали об этой программе раньше. Все спрашивают, где же вы были раньше? Поэтому не теряйте время и запишитесь на программу прямо сейчас.